makan makan makan perutnya puru kayak karet lapar mulu waduh ya udah kamu nggak mau makan mau lah siapa bilang nggak mau eh, eh cek kanan kiri dulu astaga Udah, udah nyampe di luar Udah nyampe. Iya ini sih kuroni perutnya perut karet. Waduh. <laughs> Aku aja masih cuma setengah lapar doang. Eh, makanlah lapar. sebelum makan itu dilarang. Ikan nggak bakal dilarang. Ya, makanya dilarang. Oh, nikmati aja. Nikmati, nikmati, masih bisa makan. ntar gendut, ntar gendut. Waduh, makanya ngejim. Eh, masih belum keluar ya ini. I iya, ini aku juga belum. Gitu. Oke. ya? Enggak, ini gua mau makan, ada keluar menu. Aduh. Sabar aja. Udah biasa nunggu. Nunggu apa? Nunggu, nunggu kepastian. Iya. Waduh. Iya. Kepastian apa? Hmm, hmm, kepastian lah. Kan harus jelas. Kalau nggak jelas ngapain ditungguin? Waduh. Apa tuh? Ayo kenapa? Gak kenapa-napa. Kayak cewek nggak kenapa-napa padahal ada apa-apa ih. <laughs> ih. Karena aku cowok. Iya kan kayak cewek makanya aku bilang tadi. Ini kenapa jadi sit up di sini kita? Enggak, aduh ini lama banget. Gak enak Lap nunggu lama. Lapar ya. banget kah? Lapar banget kah? Enggak sih makan makan harus standby selalu nunggu baru bentar aja dong gak ini ah udah kebiasaan menunggu nunggu apa Enggak. nunggu apa ya ayo ngomong nggak nunggu apa nggak nunggu apa enggak enggak tunggu apa ya nunggu aja nungguin orang nungguin nungguin hmm udah lah ini nggak ada ada biarin aja lah sakit mah Ih, janganlah janganlah udah nggak apa-apa Ih, jangan daripada lama nunggu kan gak enak juga Yuk. seberang aja astaga si trap di arah sebagai aman aman uh, tersangka Sani aman dioperasi kan? pom terdekat di mana ya iya di mana aku lebih baru jadi aku nggak tahu makanya aku udah GPS pada dalam kamu oh nggak nanya aku ternyata nggak apa-apa kalau nyasar kenapa kenapa karena penasaran sama aku lah dan tinggal cari bareng kalau berdua aman iyalah kalau sendiri takut lah oh ini menunya baru ada sekarang Pak. iya semua <laughs> baru nongol astaga drive thru <laughs> drive thru iya lupa gue main kan. tadi udah main pot pot udah <laughs> dibenerin sama pemerintah bercep jangan nabrak jangan iya, iya, iya. <laughs> masih mau masih mau hidup ini mana nih petugas panggil dulu ah, ah. Hey, eh, bu, bu, full tank. Full tank. nggak bakal jawab dia ya biasa warga lokal sombong-sombong ya kah mm -mm. kenapa sombong-sombong kah itu dia nggak mau ngomong kan bapaknya juga nggak nyapa buronya halo ibu tuhan tetap nggak dijawab <laughs> ini sama beneran eh ini ada apa lagi bentar ya halo halo udah belum ah udah belum udah keluar sih udah loncat ayo guys ntar dulu lagi proses oh, oke okay. eh enggak belum belum <laughs> belum oh, ini eh maksudnya aku ngomongin sini pembalap Hah? apa? ini di Gimana? jerat uh, oh, negatif dia dioperasi dulu setelah dioperasi baru kita proses dari pihak IMS nya katanya nggak ada dokter pak ada tapi lagi interview sabar aja sabar kemana lagi nih di gendong aja aku mau kemana ikut kok ditanya mulu karena aku nggak tahu kota ini gimana gimana enggak kan biasanya kalau cewek tuh bilang terserah tapi sebenarnya aku kan terserah karena nggak tahu kotanya Kuro oh iya, iya. apa harus mengenal lebih dalam gimana nih maksudnya ini kan ceritanya lagi kenalan lebih dalam dari tadi. nggak mengenal kota lebih dalam oh salah <laughs> salah <laughs> oke oke okay. okay. cara lainnya gimana ya, ya. fokus mau pantai rumah ya, kita keliling keliling lagi. ini jauh dari kota ya mana ini sekarang bukan oh, ini di mana di mana ya oh ini apa ya ah teater tuh tulisannya iya iya Gue mau ke istana presiden. Ada kah di sini istana presiden? Ada, cuman presidennya di luar negeri nggak balik-balik. Nggak balik-balik diculik kah? tidak tahu cuma istananya sih kosong denger-dengar di situ angker eh, maksudnya gimana nih dibawa ke tempat angker tapi nggak apa-apa coba nggak apa kan katanya kita berdua jadi apa ya nanti kalau disuruh tumbalin aku tumbalin kuro aja waduh bagi <laughs> mulai berkabut ya. apa nih Emang Kuro sering kesini kah? Enggak, jarang-jarang aku jalan-jalan. Tahu banget jalan-jalan doang karena kantor kamu eh tapi nggak jalan-jalan tapi apal peta loh ya namanya juga hidup ih lo buka sendiri nggak tuh nggak dibukain ya? oh otomatis itu kan batu sebelah iya. kiri turun ke eh, ke gelap ya dekat aja jangan jauh-jauh ya udah ayo rapet rapet rapet ya ih kok ada center aku nggak ada center ada center kah emang di di mana punya kepolisian mau kalau mau pasti boleh aku kemarin nyari center nggak ada soalnya gampang tuh pasti Wos. Apa? Apaan? lagi <laughs> lagi mental di sini. Lihat ya yang jengkel jauh. Iya. Oh, gua sendiri. Ada gasnya, Pak? Ada. Ini rumornya di Apa sini nih? salah satu pelayan presiden ada bunuh diri jangan jauh-jauh berarti masih hidup nih hmm. apakah kok cuma hitam ya kosong ya sejauh ini garisnya iya. Hah? garasinya ban pelek ban lagi ada. oh iya oh iya pelek ini namanya pelek ini obeng nih palu apa enggak apa aku aku beginian apalnya apa aku apa itu ayo ya, kita naik lagi tunjuk jauh jauh enggak ini di belakang kron nih hati-hati sama di belakang juga biasanya suka dari belakang ya apa nih apa ya suka dari belakang nih ya udah terang udah terang iyalah udah terang nah, ya ber aku berani masuk nih oh tadi takut enggak hmm? jangankan Ter setan Wah. begal aja aku majuin ya kan bapak polisi kuro Oke, okay, Lemes kali aku nih Gak mau kebuka? Hmm? Dia gak mau kebuka Diken kunci kah? Enggak, aku belum buka Ih, sendiri Waduh, ini kemana nih? Hmm, apaan tuh di atas tuh? tuh? tuh? Ih, kuro Oh, tangga Ih, kuro nih ilu banget ih Eh, tunggu, ini ada tangga ke bawah Kita ngapain naiknya dari luar ya? Gak apa-apa Kan nggak kelihatan tadi. Oke. Okay. Hup. Hmm. Ah, ini nih ruangan pelayanan nih. Ya kah? Kita bunuh diri nih. Eh, eh, eh. Waduh, Hmm, ini ada bau-bau amis ya. Ih, oh. Ih. Ya jalan lagi. Usil banget nih. Wah, tinggi jauh. Enggak, ini di belakang puro. Lawan apa nih seberang? Kenapa kita ngendap gini? Ih, ada kursi. Kan nggak izin. Oke. Ini buat tempat nyantai, guys. Wah, ini kebuka nih. Eh, kasih. sini. Eh, kok bisa? Soalnya aku berat dosa kan. Waduh nah ini es batu ini kayak digunakan untuk untuk apa untuk manasin kompor mayatnya. <laughs> Ini masih kebuka nih tuh ada bercak darah tuh di bawah tuh ih ih kuro kuro kuro kuro nah ini mesin cuci nih iya iya oh iya, iya mesin cuci aduh duh buat nyuci baju aku ngapain sih eh kenapa kamu Bentar. ini tidak masuk hmm uh wow ini ruangan presiden ini kenapa kenapa nah, mantep nih ini iya, tempat presiden ini nih dah kamu buatin aku <laughs> kenapa? fotoin aku dari situ kapan lagi kan jadi presiden suara kamu itu coba minum air deh Bro. Bro. Bro. Halo, halo. Kuro bisa masuk ke radio darurat. Tapi yang bias yang di Pak Pakuronya. Halo. Halo. Masih robot kau. Mau sih. Kenapa uh. kenapa? Ini kenapa? nih si Vodka tuh pengen ngomong. Vod. Eh kur, puluh 20% ya bilangnya sama yang lain bukan full 80% 90% gila kan terus bilangin tadi itu aja biar nggak dioperasi si, si, ya. eh, 90% ya udah lu yang bilang cuy gua kan lagi nggak di situ ya, nanti gua yang bilang enggak sih Gabriel aja gua nggak oh, enak iya. sama Greg ini lu tau Greg ribet ya, nggak apa-apa bilang di radio ntar gua bantu benar benar masih robot kau tentang suaraku Astaga Gimana Pak? Kok hilang ya? Halo? Nomor udah, nomor udah Tapi kau masih robot Nomor radio Ih, sumpah suaranya hilang-hilang Eh suara aku robot nggak? Negatif pak bro. Tes tes tes tes. Tuh kan. <laughs> Udah Tempat ini berangkat. Dadakah? Dadakah? Ya sedikit beda kau fotoin aku dulu. belum Punya Twitter nggak? Twitter. Mm -hmm. Punya. Fotoin aku, aku lagi mau jadi presiden. Bentar. Pak Ena bisa minta tolong bukain nggak? di belakang di belakang Kenapa lu tadi? Oi. Tuh aku SMS. berapa kurang? Mm -hmm. 10 dua apa kurang? Istana Presiden Bisa ke komando apa kurang? Atau ke waib? Ada apa? Ada ini bilang patroli kita pak pede tuh Pak Jis udah belum jangan selfie Gak bisa Nih, yang di rumah sakit satu unit aja, nggak usah banyak-banyak Oke, saya mundur Yang sakit siapa? Bre, coba tanya dulu prosedur operasi untuk korban yang kena api itu seperti apa? Apakah ada uh, rawat inap atau tidak? Berapa lama dia dioperasi? Kalau ada rawat inap berapa lama? Itu coba ditanya dulu. Ah, di kopi. Tapi untuk kalau misalkan itu dinyatakan luka bakar ringan bisa kita proses. Mungkin hanya butuh salep-salep gitu. Saya tergantung dari pihak rumah sakitnya dan kita menentukan. Saya perlu laporannya 3 menit lagi, Guru. Oke, di kopi, Pak. Oke. Kalau Pak Simon mengatakan ini luka bakar berat. Tapi secara ragu, kamu masih ragu nggak sih? Itu aja informasi yang kamu berikan. Udah cek detiknya belum? fucking hell